son sonidero. salvo del pueblo caminando, llevó a mi nena a disfrutar. Sabrosas cumbias para bailar. y un you want. cumbias pa' bailar. Pido un ray al regresar, se baila.